كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menunaikan suatu kewajiban yang besar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan langsung dari atas langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah InsyaAllah Allah kajian kita di subuh hari ini tentang mengenal tauhid dan lawannya. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Ketika seorang mengatakan saya mentauhidkan orang tersebut yaitu saya menjadikannya satu. Adapun tauhid secara istilah maka seorang ulama mengatakan bahwasanya tauhid secara istilah adalah ifradullah bima yukhtassu bihi fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Tauhid secara istilah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang telah menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala entah pada perkara uluhiyah Allah atau pada perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau pada perkara yang berkaitan dengan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala contoh misalnya di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hanya menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang memperuntukkan nazarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua ini dia esakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendatangkan tauhid secara syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkara tauhid ini Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad. Beritahulah orang-orang musyrik di sekitarmu. bahwasanya dia Allah Subhanahu wa Taala adalah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan dari seorang ibu. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tauhid ini. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasah sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada yang berhak disembah kecuali sesembahan yang satu saja yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga datang suatu hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsatin." Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Jadi Islam diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan seperti bangunan yang mana pondasi bangunan tersebut adalah lima poin ini. Yang pertama, ala an yuwahhidallah. Pondasi yang pertama yang dengannya Islam seseorang itu dibangun di atasnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan, dimurnikan ibadah hanya untuknya. Kemudian pondasi yang kedua, ketika seorang hamba telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, telah murnikan ibadah hanya untuknya, telah memperuntukkan salatnya, sesembelihannya, nazarnya, bacaan Qurannya hanya untuk Allah baru dia beranjak untuk menunaikan salat karena sang hamba jikalau dia tidak mentauhidkan Allah tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya maka percuma dia menegakkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala karena rukun yang pertama pondasi yang pertama telah roboh dengan dia melakukan kesyirikan kemudian yang ketiga dari pondasi keislaman seseorang adalah membayar zakat. Kemudian yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, dia haji ketika dia mampu. Suatu hadis juga datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adan ila al-Yaman, qala lah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ia mengatakan tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muad ke Yaman untuk menyampaikan agama Islam dalam rangka memperluas agama Islam kepada orang-orang yang belum sampai kepadanya dakwah Islam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muad kepada orang-orang Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya, apa langkah yang pertama dia ambil ketika dia telah sampai ke Yaman? Kemudian kata Rasulullah kepada sahabat Mu'ath radhiyallahu taala anhu, "Innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab." Sungguhnya engkau wahai Mu'ath akan menjumpai, mendatangi seorang yang dia termasuk dari ahlul kitab. Itu orang-orang Yaman memiliki apa? Memiliki kitab. Karena di antara mereka ada dari kalangan Yahudi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muad, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila an yuwahhidallah." Maka hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada orang-orang Yaman ketika engkau telah sampai kepada mereka adalah apa? Engkau menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memurnikan Allah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah faradu alaihim khamsu salawatin. Dan jika orang-orang Yaman telah mengetahui tauhid, telah mengetahui lawan dari tauhid yaitu kesyirikan, mereka telah memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah, maka beritahulah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu. Jadi salat lima waktu kewajibannya dia setelah tauhid. Ketika seorang hamba telah bertauhid, telah memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Kemudian baru dia melangkah kepada langkah yang kedua yaitu menunaikan salat. Dan ini adalah metode dalam berdakwah seorang hamba seorang dai hendaknya membuka dakwanya sebagaimana para nabi membuka dakwah mereka yaitu dengan mengajak kaumnya mengajak orang-orang di sekitarnya untuk bertauhid kemudian setelahnya baru kewajiban kewajiban yang lain menyusul kemudian kata Rasulullah beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu pada sehari dan semalam. Fa idza sallu fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim zakatan fi amwalihim. Dan jika mereka telah salat, menunaikan salat sebagaimana mestinya, maka khabarkanlah, beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat dari harta-harta mereka. Tu'khadhu min adniyaihim. Zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka faturaddu ala faqirihim dan disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka fa idza qarru bidzalika fakhud minhum jika orang-orang Yaman tersebut telah setuju dengan kewajiban zakat maka ambillah zakat tersebut dari mereka wa tawaqqa karaima amwalin nas dan berhati-hatilah engkau wahai Muad untuk mengambil harta man, harta mulia manusia. Kemudian setelah kita tahu apa itu tauhid, yaitu memurnikan memurnikan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang telah menjadi kekhususan bagi Allah, maka kita akan masuk kepada makna yang, pembahasan yang selanjutnya, yaitu arkanut tauhid, rukun tauhid. Tauhid memiliki pondasi, yang mana ketika salah satu dari pondasi tauhid ini hilang maka tauhid seseorang tidak dianggap sah apa itu tauhid apa itu rukun tauhid rukun tauhid memiliki dua rukun yang pertama adalah penafian yaitu seorang hamba menafikan seluruh jenis ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan rukun ini diambil langsung dari bahagian awal kalimat la ilaha illallah la ilaha tidak ada yang berhak disembah maka ini adalah rukun yang pertama yaitu penafian seorang hamba menafikan meniadakan seluruh sesembahan keberhakan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian rukun yang kedua yang dikandung oleh kalimat tauhid la ilaha illallah adalah penetapan adalah penetapan. itu seorang hamba menetapkan keberhakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara murni pada persembahan ibadah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini dua rukun yang tidak akan mungkin dipisahkan. Berkata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, ia mengatakan at-tauhidu la yatimmu illa la yatimmu illa bi ruknain. Tauhid seorang tidaklah sempurna kecuali dengan dua rukun. Rukun yang pertama adalah penetapan. Itu seorang hamba menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang kedua adalah peniadaan. Adalah penafian. Itu seorang hamba menafikan seluruh jenis ibadah dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seorang hamba dia hanya sekedar menafikan tanpa menetapkan ibadah untuk siapakah ibadah itu diperuntukkan, dia hanya meniadakan ibadah. Dia tidak menetapkan untuk siapa ibadah itu disepersembahkan, maka dia adalah seorang yang berakidah ateis, yang berkeyakinan ateis. Adapun seorang hamba yang sekedar menetapkan ibadah tapi dia tidak menafikan ibadah tersebut dari selain Allah pokoknya dia melakukan ibadah entah ibadah tersebut untuk Allah untuk selain Allah maka orang ini yang hanya sekedar menetapkan ibadah dan tidak menafikan ibadah selain daripada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah seorang yang melakukan kesyirikan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rukun ini. Beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Ini penetapan. Kemudian penafiannya, "Wa la tusyriku bihi syai'an." Dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis dari sahabat yang mulia Tariq al Ashja'i, radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wahadallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang telah mentauhidkan Allah serta ia kufur ingkar terhadap segala sesembahan selain Allah SWT baru di saat itu hartanya akan haram untuk direbut, darahnya haram untuk ditumpahkan dan perhitungannya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sang hamba hanya sekedar menetapkan ibadah dan tidak menafikan ibadah tersebut dari sesembahan selain Allah, maka hal tersebut tidak akan membuat hartanya menjadi haram untuk direbut, tidak akan membuat darahnya haram untuk ditumpah. Dia harus menggabungkan dua rukun ini, dia harus menafikan ibadah selain dari Allah dan menafik dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berlalu dari rukun tauhid, kita akan masuk pada pembahasan pembagian tauhid. Tauhid memiliki tiga pembagian yang mana pembagian ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tauhid yang pertama adalah tauhid uluhiyah Tauhid uluhiyah adalah ifradullah bi jami'i anwa'il ibadati adh-dhahirati wal batinah al-qawliyati wal amaliyah wal i'tiqadiyah wa nafil ibadati an kulli ma siwa tauhid uluhiyah <clears throat> adalah adalah seorang hamba memurnikan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh jenis ibadah entah ibadah yang zahir seperti salat seorang hamba murnikan Allah Subhanahu wa taala saat dia melakukan salat saat dia menunaikan salat dia tidak memperuntukkan salatnya untuk selain Allah demikian pula ibadah yang sifatnya batin seperti seorang bertawakal ia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ia bernazar hanya kepada Allah bukan kepada sosok selain Allah Subhanahu wa taala demikian pula ia menetapkan ibadahnya, memurnikan ibadahnya yang sifatnya qauliyah. Yang sifatnya qauliyah. Dia tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersumpah dengan nama nenek moyang mereka. Kemudian yang selanjutnya dia menetapkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada amalan yang sifatnya amaliyah seperti menyembelih. Menyembelih adalah salah satu ibadah yang sifatnya, yang bentuknya dia adalah al-amaliyah, yaitu perbuatan seorang hamba hanya menyembeli kepada Allah Subhanahu wa taala, memperuntukkan sesembelihannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan tauhid uluhiyah ini adalah seorang hamba mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis ibadah. Seorang hamba merealisasikan mewujudkan syahadat la ilaha illallah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata pada segala jenis peribadatan maka tidak satu pun ibadah diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala entah ibadah tersebut untuk malaikat yang dekat dengan Allah atau ibadah tersebut tidak diperuntukkan untuk seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih lagi ketika seorang hamba memperuntukkan ibadahnya kepada selain dari keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Wahai Muhammad, beritahulah kepada orang-orang musyrik bahwasanya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan hal demikian saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat Muad radhiyallahu taala anhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muad hal tadri ma haqqullah ala libad wahai Muad apakah engkau tahu apa hak Allah subhanahu wa taala terhadap hambanya wa ma haqqul ibadi ala Allah dan apa hak sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kata Muad Allahu wa rasuluhu alam Muad menjawab dari pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah dan rasulnya lebih tahu tentang hal tersebut maka kata Rasulullah mengajari Muad dengan metode tanya jawab Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an maka sungguh hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya adalah hendaknya para hambanya hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sementara hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah yu'adziba man la yushriku bihi syai'ah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyiksa orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka kata Mu'ad radhiyallahu taala anhu, "Afala ubasyyiru bihin nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah aku mengabarkan berita gembira ini kepada manusia? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tubasyyirhum fayattakilu." Jangan engkau habarkan kepada manusia tentang berita gembira ini, maka mereka akan menyandarkan diri kepada berita ini. Namun, kenapa bisa sampai kepada kita hadis yang mulia ini diriwayatkan telah datang suatu riwayat bahwasanya Mu'adz radhiyallahu taala anhu membacakan hadis ini saat dia ingin wafat, saat dia ingin meninggal karena ia takut bahwasanya dia menyembunyikan satu ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis tauhid yang kedua adalah tauhid rububiyah yaitu seorang hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perbuatan Allah entah pada perbuatan Allah dalam hal mencipta, mengatur ataupun ataupun mengawasi hambanya yaitu seorang hamba memurnikan Allah Subhanahu wa taala pada segala perbuatan Allah entah dalam hal penciptaan ia tidaklah meyakini ada pencipta selain Allah atau dalam hal rezeki. Ia tidak meyakini bahwasanya ada sosok selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Dan ketentuan dari tauhid rububiyah ini adalah seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang bersendiri dalam menciptakan. Tidak ada pencipta selain Allah. Allah adalah Rabb yang bersendiri dalam memberi rezeki, menguasai, mengatur segala urusan. Tidak ada sosok selain Allah yang dapat mengatur urusan hamba yang dapat menentukan bahwasanya di hari ini akan terjadi ini dan seterusnya dan, tidak ada pula sosok selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan rezeki selain Allah kemudian seorang hamba juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan memberi manfaat dan bahaya dan Allah Subhanahu wa taala yang bersendiri dalam mengabulkan doa seorang hamba ketika seorang hamba berada dalam mara bahaya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqakum, tsumma razaqakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang memberikan kalian rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan kalian dan yang akan membangkitkan kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'?" Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada para hambanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan membangkitkan manusia kembali. Kemudian Allah menantang orang-orang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah ada dari syarikat kalian, dari sekutu yang kalian sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan sedikit saja dari hal tersebut?" Adakah yang mampu menciptakan selain Allah? Adakah yang mampu memberikan rezeki selain Allah? Adakah yang mampu menghidupkan ataupun membangkitkan selain Allah? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian tauhid yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat yaitu seorang hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada segala hal, pada segala nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan dirinya tentang nama tersebut atau seorang hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang dirinya entah nama atau sifat tersebut bersumber di dari Al-Qur'an ataupun nama Allah atau sifat Allah bersumber dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketentuannya seorang hamba menetapkan seluruh nama atau seluruh sifat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa seorang hamba melakukan penyelewengan dari maknanya tanpa menafikannya tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyerupakannya seorang hamba ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsuutatan bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terhempar seorang hamba tidak boleh mengatakan bahwasanya tangan di sini bermakna kekuatan ataupun dia mengatakan bagaimana tangan Allah atau tangan Allah seperti ini maka hal-hal yang seperti ini adalah apa adalah kesalahan dalam mengimani tauhid asma wa sifat seorang hamba meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya tanpa mempertanyakannya kenapa dia tidak boleh menanyakannya bagaimana hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghabarkan kepada manusia bagaimana sifat keifiyat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka sang hamba akalnya dia sebagaimana penglihatannya penglihatan seorang hamba terbatas ketika ada penghalang di depannya maka dia tidak mampu lagi melihat apa yang terjadi di balik penghalang tersebut begitu pula akalnya akal seorang hamba memiliki batas yang mana ketika melewati batas tersebut akal seorang hamba tidak lagi bisa digunakan oleh karena itu seorang hamba akalnya tidak akan mampu untuk meraih hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman al asmaul husna fad'u biha dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang paling indah maka berdoalah dengan nama-nama tersebut dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman al masalul a'la dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang paling sempurna dan kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang kesyirikan. Apa itu syirik? Seorang hamba ketika telah mengenal sesuatu maka hendaknya dia mengenal lawan dari sesuatu tersebut agar dia tidak terjatuh pada lawannya dan yang kedua, ketika seorang hamba telah mengenal lawan dari sesuatu tersebut, maka dia akan mengenal lebih jelas lagi sesuatu tersebut. Kenapa seorang hamba bisa mengetahui atas karena seorang hamba mengetahui di bawah. Begitu pula seorang hamba bisa mengetahui tauhid secara terang ketika dia mengetahui apa itu syirik. Syirik oleh oleh kata para ulama dalam menjelaskan pengertiannya mereka mengatakan syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah pada perkara yang telah menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk penyamaan seorang hamba ketika seorang hamba telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yaitu di antara kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Adalah doa. Doa hanya dipanjatkan kepada Allah sesembelihan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala maka jikalau seorang hamba berdoa kepada selain Allah menyembelih memperuntukkan sesembelihannya kepada selain Allah maka hakikatnya dia telah menyamakan sosok selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah pada perkara yang telah menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala kesyirikan adalah dosa yang paling besar berdasarkan beberapa hal hal yang pertama Hakikat syirik adalah menyamaratakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang lemah pada perkara uluhiyah Allah dan ubudiyah Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa yang menjadikan sosok selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu bagi Allah maka hakikatnya dia telah menyamakan sosok tersebut menyamaratakan sosok tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu zalim? Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, ketika seorang hamba menyembah atau memperuntukkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah menempatkan ibadahnya kepada tem, kepada yang bukan tempatnya. Ketika seorang hamba memperuntukkan ibadahnya kepada selain Allah maka dia telah meletakkan ibadahnya bukan pada tempatnya dan itu adalah hakikat dari kezaliman hakikat dari kezaliman kemudian hal yang kedua dari bahaya kesyirikan yang menyebabkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ia Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan yang dia mati di atas kesyirikan dan belum sempat bertobat Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma'duna duna liman yasha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya Allah akan menghalangi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang memperuntukkan sesembelihannya kepada selain Allah, orang yang memperuntukkan sujud dan rukunya kepada selain Allah, Allah akan menghalangi, mengharamkan dia untuk masuk ke dalam syurganya. Kalau dia telah diharamkan, dihalangi untuk masuk ke syurga, maka tiada ada lagi tempatnya kecuali neraka. Karena di hari kiamat kelak hanya ada dua tempat kembali fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir satu kelompok berada di surga dan kelompok yang lain berada di neraka Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya hanyalah neraka wa ma lidh-dhalimin min ansar dan orang-orang yang zalim tidaklah memiliki penolong dan di antara orang yang paling zalim di sisi Allah adalah orang yang meletakkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala kemudian hal yang keempat yang menyebabkan syirik adalah dosa yang paling besar adalah syirik akan menghapuskan amalan seorang hamba yang ia lakukan sebelum dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in asyrakta lahabatanna 'amaluk." Jika engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh amalan engkau akan terhapuskan. Kemudian yang kelima, dari hal yang membahayakan, dari hal yang menyebabkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar adalah bahwasanya dosa syirik akan menyebabkan pelakunya halal darahnya ataupun hartanya dan permasalahan ini yang menghalalkan darah ataupun menghalalkan harta itu kembali kepada pemerintah bukan kembali pada person bukan kembali kepada orang per orang Allah Subhanahu wa taala berfirman faqatulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum mahsaruhum maq'udu lahum kullamarsad dan perangilah orang-orang musyrik di mana saja engkau temui dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka serta wasilah mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka mengatakan menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang telah mengatakan menyatakan la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah maka hartanya dirinya telah dilindungi dariku maksudnya haram untuk direbut dan perhitungannya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala saya kira sampai di sini kelebihannya mohon dimaafkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang menegakkan tauhid di muka bumi ini dan menjauhkan kita dari segala jenis kesyirikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas tauhid sehingga dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam syurga Subhanakallah Wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh